Hoje vamos falar sobre privacidade nas redes sociais. O ser humano é um animal social. Nós temos a necessidade de nos comunicar com o entorno. Mas com o surgimento das novas tecnologias, essa comunicação e essa relação com os outros mudou de um jeito radical nos últimos anos. Hoje em dia, todo mundo tem um celular, tem um computador, todos temos redes sociais, Facebook, WhatsApp, Google, mas poucas pessoas entendem a importância da privacidade. Temos que ser cientes que perdemos o controle na hora das coisas que nós publicamos. Um é dono do que cala, mas escravo do que fala há umas dicas muito importantes que precisam ser seguidas. O mais importante de tudo, quando você abre uma conta, seja do Google, Facebook, WhatsApp, inclusive, é olhar as opções de privacidade. Você vai no menu, tem as opções de privacidade, onde você pode escolher até onde vai chegar que você publica. Temos que ser cientes também que na internet continuamos sendo nós mesmos. Muitas pessoas, pensando que a internet é anônima, perdem o respeito e a educação falando com terceiras pessoas, às vezes que nem conhecem, insultando, não respeitando ao próximo, insultando a quem não pensa como você. É um trabalho de todos e todas nós falar sempre com respeito e educação e denunciar se alguma coisa está errada, seja para os pais, se você é criança, seja para a empresa que tem essa informação, ou seja para as autoridades pertinentes. Temos que ter também muito presente que nem tudo o que diz a internet é verdade que os amigos da internet não são seus amigos de verdade. Amigo da internet é uma coisa e amigo pessoal é outra. Nós perdemos o controle de tudo que a gente publica. Isso pode gerar rejeições laborais. Por isso também é importante não publicar seu telefone ou endereço e não compartilhar esses dados pessoais com pessoas que você não conhece de verdade. Outra coisa importante é desligar a localização do celular. É importante que as outras pessoas, pessoas que você não conhece, não tem a informação sobre onde você está, quando você publica uma coisa no Facebook, por exemplo, se você está num show, tira aquela foto, o lugar onde você publicou, se você publicar na hora, as pessoas vão saber que você está lá e podem ir para sua casa porque sabem que não tem ninguém lá e roubar tranquilamente. Por isso, não podemos aceitar pessoas que não conhecemos. Também é importante entender que o que é crime na realidade é crime na internet. Então, toda incitação ao ódio, seja racismo, falar mal contra os homossexuais ou contra as mulheres, tudo isso é crime. E nós, não só porque seja crime, não é ético. Então nós temos que cuidar muito da nossa ética, tanto na vida quanto nas redes, e não pensar que a rede é uma coisa e a vida é outra. Estando muito tempo na internet, nós perdemos qualidade de vida. Nós perdemos tempo de estar com a família, com os amigos. Por muito que eu diga, o melhor filtro sempre é o bom senso e o conhecimento da pessoa do que você está publicando, do que você está compartilhando, ver se as informações são certas ou erradas antes de compartilhar, procurar a fonte das informações e, sobretudo, ser ciente que alguns aplicativos, jogos, etc., que parece que sejam de graça, você está pagando com seus dados privados. Tem pessoas que sentem um prazer enorme só deslizando a tela do celular. Isto é dopamina para o cérebro, estimula a mesma parte do cérebro que as drogas. Portanto, o mau uso da tecnologia é uma droga e, como tal, seu consumo deve ser controlado. Vamos fazer agora um pequeno teste para saber se você é viciado em tecnologia. A maior parte do seu dia livre está diante de uma tela? Usa várias telas ao mesmo tempo? Se sente rejeitado quando alguém não responde ao WhatsApp ou Face na hora? Será que é tão importante assim responder na hora? Fica desapontado se ninguém curte seus posts? Bate forte o coração quando alguém comenta no seu mural? Fica ansioso quando a bateria zera ou quando fica sem créditos? Perde sono por ficar na internet? As pessoas reclamam de você por ficar muito tempo no celular? Se a maioria das respostas é sim, você está viciado em tecnologia. Em 2014, éramos 280 milhões de pessoas no mundo viciadas no, no, na tecnologia. E hoje acredito se que são muitos mais. Temos várias soluções para sair desse vício. Uma solução seria ler mais livros, não usar o despertador do celular, dar um tempo desde que você acorda até que você vê o celular se tiver mensagens novas. Podemos também desligar o 3G, só ver as mensagens em casa. Temos outra opção que se chama entardecer eletrônico. Quando você chega em casa do trabalho, você vê as mensagens, responde e aí desliga tudo que tem a ver com tecnologia até você dormir. Isso vai liberar sua mente e vai evitar que você crie mais vício ou crie essa necessidade de você ficar toda hora ligado no celular ou no Facebook. A experta em tecnologias da informação Nerina Hamlakan fala que as novas gerações serão mais sagazes. Nós, entanto, estamos ainda na fase de fascínio com a tecnologia. Ainda estamos empolgados. Mesmo assim, não podemos nos confiar. Temos que começar desde hoje a criar essa consciência. Esse consumo responsável é muito importante para nós, como seres humanos, não ficar presos à tecnologia. Porque o consumo de tecnologia, sobretudo dos mais pequenos, deve ser responsável porque a tecnologia está feita para melhorar nossa vida e não para nos roubar tempo ou criar problemas novos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Nos vemos no, na página terraco.ga, no Terraço de João. Valeu, até a próxima!